सब्सक्राइब करें यावर यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेनिंग को और प्रेस करें बेल आइकन और देखें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स मैं हूं बोल चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप अपने मोबाइल में अगर कोई भी एप्लीकेशन अगर लेते हैं किसी जेंडर के थ्रू से या तो फिर शेयर के थ्रू से या तो किसी भी थ्रू से अगर आपके मोबाइल में अगर इस तरह से मैसेज अगर आता है for security your mobile phone is set to block installation from the unknown source इस तरह के मैसेज अगर आता है तो आपको क्या करनी है तो इस सेटिंग को बंद करने के लिए सबसे पहले मेरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें डिटेल बताएंगे चलिए मैं शुरू करता हूँ अगर अगर इस तरह से अगर मैसेज आपके पास मोबाइल में अगर आए कोई भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करते हैं उस वक्त अगर इस तरह से आए तो सबसे पहले आपको क्या करनी है जैसे मैं सपोज ये कॉल लेता हूँ इसको करने के बाद अब इस सेटिंग पे क्लिक कीजिए सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे आ जाइए उसके बाद देखिए लिखा होगा यहाँ पर अननोन सोर्स ये ऑफ रहेगा तो ये मैसेज आएगा क्या करनी है आपको यहाँ से ऑन कर देनी है ऑन करने के बाद ओके पे क्लिक करने ये आपका बंद हो जाएगा अगर बाई दी अगर यहाँ से अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट का कीजिए सेटिंग में आइए सेटिंग में यहाँ से भी सेटिंग में जा सकते हैं अगर उसके बाद यहाँ मोबाइल से भी अब इस सेटिंग को यहाँ से ओपन कर सकते हैं करने के बाद आपको क्या करनी है आपको जाने सिक्योरिटी में देखिए यहाँ सिक्योरिटी है सिक्योरिटी में आई है सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ पे देखिए आपका अननॉन सोर्स अगर ये ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर दीजिए उसके बाद ऑन करने के बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए वो आपका आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा टिक नोट लेता हूँ इसको करता हूँ करने के बाद इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं ये मेरा इंस्टॉल हो जाएगा आई थिंक ये देखिए इंस्टॉल मेरा हो गया उसके बाद क्या कीजिए ओपन कीजिए तो ये इस तरह से कोई भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर पाएंगे तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपका हेल्पफुल होगा अगर वीडियो आपका हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन जरूर दीजिए अपना रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे और दोस्तों अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम हम हर दिन अलग अलग तरह का technical related video unboxing video बनाते रहते हैं और चूँकि आपको आसानी से मिल जाएगा